let's talk about the Inter-American Human Rights Commission. I spoke to Mr. Abreu, the executive secretary in Nicaragua, and I said, why aren't you accounting for the deaths that are occurring on the police side or on the government official side? I'm asked, why, why don't you do that? He explained to me, we have a, we have a, we have a mandate, and the mandate states that human rights can only be violated by the state. That is the doctrine. So, so we can only look at that. So it says well, happening with this because you have a new, a new generation of violence and a new generation of mechanisms of violence, which is at the end of the day, the whole media manipulation. And we get to that because you talked about journalists. So he said, well, that can only be accounted as a common criminality. los delitos que el Ministerio Público ha acusado eh, eh, en este contexto tienen que ver con delitos de asesinato, personas que han asesinado mediante incendios, mediante asfixia a, otras personas. Esos son delitos comunes graves. Esos, delitos de asesinatos a víctimas eh, han ido acompañados de torturas, de torturas, de lesiones físicas, de lesiones psicológicas, eh, personas que han sido secuestradas, personas que han sido quemadas, eh, personas cuyas viviendas han sido también incendiadas o sus negocios han sido dañados, incendiados, eh, personas a las que han sido víctimas de robo con violencia, robo con intimidación, eh, personas que han sido acusadas porque han eh, entorpecido el acceso y el, brindar y eh, el, recibir acceso a servicios básicos como servicios a la salud, servicios a, la educación, que son derechos de la población, el derecho a la alimentación, todos esos derechos han sido conculcados, han sido violados por estas personas que han sido acusadas por realizar ese tipo de acciones delictivas. Derechos humanos de otras personas fueron afectados, fueron violados gravemente y esos son hechos que el Ministerio Público acusa. Entonces, eh, sin distinción de quién lo realiza, lo que importa es que quién realizó ese hecho delictivo y que nosotros eh, encontramos los suficientes elementos de prueba para acreditar que esa persona realizó esos hechos delictivos y que tiene que enfrentar la justicia por ello. Entonces, nosotros como Ministerio Público nos limitamos a eso, no tenemos acá presos políticos ni a, nadie hemos acusado por sus opiniones políticas. Eh, puede revisarse todas las acusaciones que el Ministerio Público ha presentado y en ninguna de ellas hemos acusado a nadie por su opinión política ni por su opinión religiosa, ni creencia religiosa, ni por organizarse, ni por ser parte de un partido político o no, ni por estar en favor o en contra de un partido político, ni hemos acusado a nadie por estar en favor o en contra del gobierno tampoco, hemos acusado a personas que han cometido delitos graves en contra de otras personas, como es el caso de, les decía, de los asesinatos, de las lesiones, de los robos, de los incendios, de los daños, y de también personas que han, con todos estos hechos, han infundido terror y temor en la población. Ese es el objetivo que muchos de ellos eh, perseguían. Lo primero que tenemos que decir es que en Nicaragua no hay presos políticos. Un preso político es una persona que es detenida porque ha expresado sus ideas políticas de forma pacífica y de forma cívica. En Nicaragua no ha ocurrido eso. En Nicaragua lo que tenemos es un grupo de personas que han actuado de forma caótica, violenta, terrorista, eh, intimidante y que han cometido ilícito. es decir, que han desarrollado acciones que violentan la legislación penal. Por lo tanto, no tenemos presos políticos lo que tenemos es un grupo de personas que han cometido delitos comunes y que en el marco de esos delitos comunes, tales como tortura, secuestros, asesinatos, eh, eh, posesión ilícita de armas, tráfico de armas, financiamiento al terrorismo, terrorismo, abusos sexuales, destrucción a la propiedad pública y privada, destrucción a la propiedad social y comunitaria, entre otros delitos que cometieron, eh, se están respetando los derechos humanos y las garantías procesales que establece la ley suprema y que establece el orden penal y procesal de Nicaragua. Es decir, han sido detenidos con orden judicial, han sido detenidos por autoridad policial, han sido remitidos a la orden del juez en el plazo que la constitución política establece, se ha iniciado un proceso judicial, eh, este proceso judicial ha transcurrido respetándole sus garantías, se le ha asignado un abogado, eh, un defensor público, en el caso de los que no tienen recursos y en el caso de los que tienen recursos han contratado abogados, eh, inclusive algunos tienen abogados privados, tienen abogados de organismos de derechos humanos, eh, es decir, están totalmente asistidos jurídicamente. Hemos recepcionado denuncias de todos los ciudadanos nicaragüenses sin excepción alguna. A nivel internacional hay una campaña terrible de difamación, de falsedad, de manipulación de la noticia y nosotros estamos obligados a decir la verdad. Y la verdad es que no hay tortura, que hay condiciones humanas. Quizás no como quisiéramos, porque no es igual dormir en, su cama, en su casa, que estar privado de libertad. Pero hay condiciones en el sistema, condiciones humanas. Condiciones humanas. Se garantiza el derecho a la salud, se le garantiza que que tomen el sol. Eso lo logramos verificar. Se les permite visita a su familia, se permite la, la visita conyugal. Eso, eso lo logramos contactar, Hemos hecho cuatro visitas. Fuimos al sistema penitenciario nacional de Tipitapa, fuimos al penal de mujeres. Logramos verificar nosotros en esa visita al sistema, tienen galerías nuevas, el área donde están las mujeres, miramos que tienen camas con colchones, colchonetas, tienen servicios higiénicos, hay agua, está limpio, tiene acceso a su familia, le llevan sus alimentos este, cada semana. En la galería de varones también se logró verificar que gozan de buena, de buena higiene, que tienen atención médica, chequeo de entrada y cuando lo ameriten está el médico, ahí logramos verificar también que hay condiciones de salud para ellos en esos lugares. Igualmente, estos organismos de derechos humanos que vinieron, igual que el MECENI, dijeron de que no encontraron en el auxilio judicial indicios de que haya tortura. Igual nosotros estamos verificando desde mayo y no hay. Nosotros conversamos con, los, con las personas detenidas y nos decían, nos, nos tratan bien, tenemos el alimento, le dan pase a la comida. Si estamos enfermos nos garantizan la atención médica y el medicamento. Entonces nosotros consideramos que, esta es una parte de la campaña difamatoria que hay en contra del gobierno, de falsedad, de mentira. Nosotros podríamos hacer una comparación del trabajo investigativo que nosotros hemos hecho, que es una investigación real, objetiva, concreta, documentada, a diferencia de la investigación que vino a hacer, por ejemplo, la CIDH aquí a Nicaragua, en su primera visita, que fue en tres días, es imposible. Imposible en tres días tener un informe concreto, real, objetivo. Se basaron únicamente en las informaciones, mucha información falsa de las redes sociales, los medios de comunicación y informaciones no verificadas Personalmente me tocó recibir y atender a la CIDH y al alto comisionado de Naciones Unidas allá en el penal de Tipitapa para responder a una serie de preguntas que ellos hicieron y les entregamos también documentación y vimos poco interés de ellos en conocer el quehacer de la actividad penitenciaria tenían claramente definidos objetivos y al final en ninguna de sus intervenciones hemos escuchado los elementos que nosotros les dimos, las evidencias que nosotros le pusimos, los relatos que nosotros hicimos. Podemos determinar de que son totalmente parcializadas las posiciones que ellos han adoptado en cuanto a las visitas al sistema penitenciario nacional. Yo creo que los organismos internacionales de derechos humanos y los nacionales también obedecen a la política exterior de los Estados Unidos, obedecen a la política injerencista de los Estados Unidos. Son una herramienta, son un instrumento de los movimientos eh, de intervención, de agresión de los Estados Unidos. ¿Por qué no dicen nada? Cada vez que Estados Unidos invade un país, bombardea un país, destruye culturas enteras, destruye poblaciones enteras. En, América del Sur, por ejemplo, no dicen nada contra Chile y Argentina por violación a los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de los mapuches. Se dedican únicamente a cuestionar a los gobiernos progresistas, a gobiernos eh, que tienen una política de independencia, de autonomía, de defensa de la soberanía de sus pueblos. Este tema del discurso de los derechos humanos no es más que un camufle, que una vestimenta eh, exterior, un disfraz para, eh, para proteger los intereses económicos, geopolíticos del gobierno de los Estados Unidos.